Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Chaos Incredible mit Xenia. Und zusammen gucken wir uns jetzt ein neues albanisches Lied an von der Kosovo-Albanerin und zwar geht es um Dafina Zichiri und featuring äh, MC Kresha. Äh, sie hat ein neues Album aufgebracht und das gehört zum Album. Und jetzt bringt sie wohl langsam, langsam die Musikvideos aus den Liedern, denke ich mal. Und ja, zum Lied Wett er Äh, leider, leider, leider, Davina ist heute in Düsseldorf über Amis Club und ich habe das gestern erfahren, und sonst hätte ich so eingeplant, dass ich heute dahin könnte, weil ich sie sehen wollte. <laughs> hätte ich gerne gemacht. Und ja, dann fangen wir mal an mit dem Lied. Bin gespannt. Ich habe mir das einfach noch nicht richtig angehört, nur lachte, lachte. falsch auf die Musikvideos gewartet haben. Okay, der Beat schon mal interessant. Ciao. Äh. Dieser ist halt richtig interessant, so ein bisschen vierten Haaren so. Oldschool. Genau. <laughs> irgendwas produzieren. Und scheint Frauenrechte. Ja, Gleichberechtigung. Сирвеч Егер Сиром Дело Алитрела, Эльмарнела, Акикила, Натанила, Шампапилыч, Гелифила, Унипил, Сайфасила, Сильвертюля. Dieses hat die Frau schon, dieses, was da oben so hängt, ist oder so. Tequila edhe në qyra Edhe natyra do kënë bëllë pyllat Puro që qilla dhe pushtë dhe bëdoni qenë qilla Silver Star Saloni, shajnin oh. si Luster Saloni Lajm televizioni, grojmin për lëndoni, Ma gjistori në zirri, grojmin për najloni U betohëm trotuari, po që bidet me betonin yeah, yeah. Rambo 3, shi kryti peshet e stacionit Të luje vitonit, shoki unë ti luj betonit Lejti luj betonit, kur pitonit Rumi diamantat atë vërë Po mja pentagonit u i kronit Filmit kromit plata klomit shëna omit Para lubri ndonit u pi gjull fidonit Kjore kysin tonit se po t'i yeah. Në parti me pi të shëti si gjëni me jetë modë, Prevaron t'i pi DJ Khaled me një mollet Ali Trela e Manela Ati Nuk pët po fili qke li fila, unë i fili saj për sila Te du gjyla, me te kila, edhe në gjyra, edhe në apyra Duk nuk bëjt bëjla, përra që qila, dhe përseve du në qinë qila sieht echt krass aus. Grün. Krass, ja. Wow. Also was sie da so im Gesicht hat und dann noch was sie da auf dem Kopf trägt. Wow. Okay, ja, das ist irgendwie gar nicht denkbar. Ich glaube, da geht es um Gewalt gegenüber Frauen. Das kann gut möglich sein. Gehen wir auf jeden Fall mal ein live. Äh, schönes Musikvideo, einige interessante Szenen. Äh, dieser Style hier von Daphina ist richtig krass gewesen. Bayerisch. Und ja, schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied in die Kommentare. Wie fandet ihr das Musikvideo und das Lied? Äh, gibt's, äh, ist das euer Favorit aus dem Album oder gibt es noch andere gute Lieder? Ich bin schon gespannt auf die anderen Musikvideos, die folgen werden. Und ja, falls ihr euch nicht unsere anderen albanischen Musikvideos angeschaut habt, guckt mal vorbei auf dem Kanal. Wir haben einige gemacht. Äh, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren für weitere Balkan Reactions. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. This will be the video.